here we go for our video thoughts of the day yes uh, first of all uh, today I would like to wish cioè uh, sono due, una data importante per due motivi perché è un compleanno oggi è un anniversario di morte e quindi uh, I would like to wish a very very very very very very, very, very, very, very happy 56 birthday, 56 compleanno, to the great, the great Lars von Trier, o von Trier come preferite. E poi vorrei ricordare d'altra parte che invece oggi sono diciamo 33 anni dalla morte di Sergio Leone. 33 years from Sergio, since, Sergio Leone's death. Quindi appunto, oggi è una data estremamente importante uh, eh, e Lars von Trier per me probabilmente la metrica dei registi preferiti è composta da Stanley Kubrick, Andy Traskowski e lo stesso Mr. Lynch, anche se sempre un po' difficile fare questi discorsi perché, perché secondo me è un po' impossibile per la vita in generale, tutti gli aspetti, ragionare per assoluti, ci sono tante cose belle, però appunto a livello di cinema certamente questi sono i tre registi che più di tutti mi danno sempre qualche cosa di più e quindi sì in effetti sono i tre registi che più ho nel cuore, possiamo dire non solo nella mente, nel corpo, perché mi coinvolgono da tutti i punti, sotto tutti i punti di vista, mi hanno coinvolto, mi continuano a coinvolgere però subito dopo io quasi sicuramente ci metto Lars von Trier perché appunto anche il suo cinema è, è, insomma lo trovo di una veramente bellezza veramente molto bello uh, un grande poeta anche lui certi film possono sembrare un po' melensi, lenti ma chi non sopporta la lentezza vuol dire che non, non vuole pensare perché vuole pensare realmente perché la lentezza è la caratteristica, la limitante è la caratteristica autentica del pensiero e quindi chi non sopporta i film lenti, di conseguenza secondo me è adatto solo ai b-movie e insomma ai film commerciali eccetera eccetera. Eh, e appunto invece Lars von Trier è eh, uno dei più grandi, uno dei più grandi di viventi, ma io proprio direi, direi anche nella storia del cinema in assoluto. Uh, e appunto poi in virtù di questo eh, io l'anno scorso gli dedicai un tributo su tutta una serie di pezzi, appunto sempre alla tastiera, tutta una serie di pezzi presi dai suoi film, ah, sei, sei, sei film suoi mi pare, in realtà non ne ha fatti moltissimi, mi pare meno di 20, ma comunque appunto feci questo tributo, tutta una serie di pezzi straordinari, per lo più classici, anzi classici praticamente perché lui inserisce sempre la musica classica quasi sempre. I suoi film comunque sì, eh, se avete visto un preview all'inizio del video, questo è il preview relativo a tutti questi pezzi. E ehm, sì, e poi la stessa cosa feci per Sergio Leone, però lì, eh, il, mentre il tributo all'Ars von Trier è diviso in tre giorni consecutivi, se non erro, invece il tributo all'Ars von Trier andò, andò avanti per, ogni settimana, appunto con con pezzi tratti eh, sempre appunto dai suoi film di Ennio Morricone ovviamente perché alla fine tutti di Ennio Morricone sono partendo da eh, Per un pugno di dollari che è il suo cioè, secondo in realtà film che il primo è Il Colosso di Rodi ma comunque che è il suo secondo film eh, in assoluto ma primo di quella straordinaria epopea sua che è il western fino a terminare con, con C'era una volta in America che come sapete è l'ultimo questa sua grande epopea western appunto anche in questo caso se avete visto dei Breviev dopo quelli di Lars von Trier sono tutti Breviev che eh, tratti appunto da quei pezzi io dedicai al grandissimo, al grandissimo regista tra l'altro italiano, nostro compatriota e che è una delle nostre glorie che, ci, che rende gloria al nostro paese al nostro paese d'Italia eh, sì davvero anche qui un altro grandissimo regista questi film western suoi sono davvero straordinari Ehm, veramente ci sono certe scene che mi francamente sono rimaste impresse. Poi tra l'altro proprio eh, in occasione di 30 anni dalla morte, eh, tre anni fa, qui in Italia su un canale molto importante di, di cinema, Rai Movie, mandarono in onda per tutto il mese di aprile appunto tutti i suoi film western e proprio in questa occasione io ebbi modo di, diciamo, di vedere tutti, tutti i suoi film, appunto questi film western, dal primo all'ultimo partendo un, per un pugno di dollari. Io credo che la coppia Leone-Morricone sia proprio una delle migliori a livello di musica, cinema, colonna sonora, appunto compositore e regista. Forse in assoluto la colonna sonora che di più mi piace di tutti questi suoi film western è praticamente, eh, che sono sei in totale, appunto se anche c'era una volta in America, comunque dovrebbe essere giù la testa. Cioè in realtà è difficile proprio, <laughs> troppo fare questo discorso, sono tutte straordinarie Ennio Morricone si sa è oltre che un genio secondo me ma eh, giù la testa è una colonna sonora particolare amo moltissimo il team, il main team veramente bellissimo però in generale insomma mi piacciono tutte le colonne sonore di Ennio Morricone in quel caso ma Ennio Morricone anche in generale ovviamente il compianto Ennio Morricone il 6 luglio facciamo due anni dalla sua morte anche morto abbastanza insomma di recente come sapete ma appunto Ennio Morricone, tutto il lavoro che ha fatto, praticamente straordinario, anche per quei film meno conosciuti, insomma. Comunque sì, vi interessano i video completi, poi li scrivo tutti qui in descrizione. Poi pensavo al mio Napoli che in realtà oggi oh, farà la partita tra poco, abbiamo perso lo scudetto, non ho detto, ma cerchiamo di, almeno credo, non si sa mai, però comunque eh, ieri è stato, parlando del mio Napoli, sono stati e eh, diciamo i... Ehm, 32 anni dalla vittoria del secondo scudetto, perché facemmo una partita 32 anni fa in quel giorno, il 29 aprile, contro la Lazio, di fatto in casa della Lazio vincimmo effettivamente il campionato anche con qualche giornata d'anticipo. Quindi questo volevo ricordare questa notizia molto importante. Purtroppo quest'anno io credo proprio l'abbiamo voluto perdere noi. Certo non si sa mai, mancano ancora altre quattro partite, ma la vedo davvero impossibile appunto a meno che di cose clamorose, ma vedremo, non si può mai dire, comunque vedremo, adesso stiamo di sicuro comunque la Champions, che è l'obiettivo che ci è rimasto, è quasi praticamente realizzato, manca pochissimo, però vedremo un minimo di speranza dello scudetto, io lo do ancora, un 10%, vedremo, e poi eh, pensavo che due giorni fa, uh, vedendo una mia la guida tv che vedo sempre sul cinema ogni sera, ha fatto un film eh, due giorni fa, giovedì scorso, su uh, Judy Garland, interpretato da René Zellweger, è un film del 2019 per il quale, se non era vinto, pure, vinse pure il premio Oscar. Eh, tra l'altro René Zellweger è l'unica donna, se non, se non era ad aver vinto premio Oscar, sia come miglior attrice protagonista che non attrice protagonista, insieme ad altre sette altre attrici donne di pari importanza, adesso non me le ricordo tutte ovviamente. Il film certamente sarà un piccolo capolavoro, ma quello che volevo sottolineare è il fatto che Judy Garland, pensando a Judy, subito mi è venuto in mente Judy di Twin Peaks e soprattutto anche il fatto del l'annesso col maggiore Briggs come sapete tutti Judy Garland quando alla, nel finale della seconda stagione negli episodi finali lui proprio pronuncia queste parole associazione in quel momento in cui viene drogato da Windomerle insomma viene sì, fatto confondere la testa da Windomerle pronuncia proprio questa associazione casuale ma anche non casuale visto poi la trama di Twin Peaks Return di Firework with Me, appunto di Judy Garland. Judy Garland, subito è venuto in mente Judy, come ho detto, e, queste, e questo episodio, perché no, speriamo che sia di auspicio per un continuo, davvero stavolta, di Twin Peaks, insomma il fatto che questo famoso Quisteria, sia appunto dicevo, speriamo che questo possa essere un segno del fatto che Judy ritorni nel presunto nuovo progetto di cui tanto si vocifera da tempo, Visteria the Night, tra l'altro lasciatemi dire, io non credo ancora totalmente alla, <laughs> alla smentita che ha fatto il maestro qualche giorno fa, insomma qualche settimana fa, sul eh, fatto che non, ave, eh, non aveva un film a Cannes, cioè ci credo ma non completamente, potrebbe anche essere, in questo caso credo sia un'eccezione perché non sia mai capitato, che in realtà il progetto venga presentato, ma appunto senza il fatto che sia stato presentato già nella lista ufficiale dei film e che quindi venga presentato direttamente quando inizia la cerimonia del 17 maggio se non erro e quindi si potrebbe anche accadere questo e non lo so, non ci riesco a credere completamente le sue parole ma vedremo ormai è questione di settimane comunque anche se non verrà presentato a Cannes secondo me verrà presentato successivamente perché, perché il progetto c'è, non è che non c'è niente già cose già dette comunque, già dette non solo da me in passato anche altre persone, comunque speriamo sia così, Judy, eh, tutto noi non parleremo affatto di Judy, la terremo fuori da questo, non voglio parlare affatto di Judy, dopo tutto non parleremo di Judy, la terremo fuori da questa storia, chiaro? O queste sono le parole del mitico Filippo Jeffs e David Bowen in Firework With Me, in quella bellissima scena della, che sapete tutti, l'elettricità, una delle scene più belle di David Lynch, ma anche in generale di Twin Peaks, tutta Twin Peaks secondo me, Firework with Me, capolavoro, sfortunatamente rivalutato solo dopo anni, ma comunque l'importante è che è stato rivalutato, sì, credo di aver detto tutto, nel caso mi disse qualche cosa in mente aggiungo in descrizione, vorrei sempre parlare tantissimo, sono veramente tante cose da dire in generale, ma va bene così, have eh? a great day a domani, sperando che sto definitivamente bene, perché ho ancora un po' di febbre.